bo'lsinmi o'ylamaydida olib ketsin bo'lmasam olib ketsin u yer qayda bo'lsa bu yoqda yashash qiyin bo'lsa ayol o'sha yerda bo'lishi kerak ha qiyinchilikni birga tortsin bo'lmasam haligi eskilarda bir gap bor er xotin g'irt ho'kiz g'irt ho'kiz emas qo'sh ho'kiz qo'sh qo'sh ho'kiz bilan o'shanaqada xullas qo'sh ho'kiz qo'sh ho'kiz qo'sh ho'kiz ekan men <laughs> <laughs> yaqinda oila a'zolarimizdan nimani ko'rdik zo'r tegdi anavi yor yor degan ko'rsatuv bor ekan ko'rib qoldikda shunga anavi nima aytyaptiki jurnalist boshqa aytyaptiki nima deydi bu yeri rossiya ketsa ikki yil talashishadi olti oydan ko'p ketsa talashishadi bo'ldi bevasollanadi boyagi aytyapti mana yo ayolim o'tirishdi yonimizda boshqa o'tiribdida ular shunaqa tushunib qoladi do'stlarimiz ketgan vaqtdagi boshqa xo'p xo'p salomat bo'ling soqol qo'yish odoblarini aytyaptilar soqol erkak kishiga sunnat fuqarolar o'rtasida ixtilof bor vojib deganlar bor lekin sunnat degani ko'pchilik aytgan gap bizni hanafiylarda vojib deb mutaqaddimlar aytgan keyingi ulamolar sunnat deydi sunnat payg'ambar alayhissalotu vassalom chiroyli qilib soqol qo'yganlar va chiroyli qilib yurishlikka buyurganlar o'ziga qaramay hali aytdim man havorijlar to'g'risida ibn abbos aynan soqol haqida gapirgan sochlarini qirib olgan soqollari o'sib yotibdi degan nimaga bunaqa degan desa o'sha sochini tarab yurishlikdan erinib dunyoga umrim ketib qolyapti deb qirib yurar ekan soqolga e'tibor bermas ekan ya'ni o'ziga oro berish go'yo e, dunyoga berilib qolishga o'xshagan taqvo deb o'ylar ekanda yo go'zal qilib yurish kerak biz erkaklar faqat erkaklar uchun hayotda bor emasmizda ayollar ham bor bizni hayotimizda sizni ko'rganda sizni uyga borganingizda ayolingizga go'zal suratda ko'rinishingiz kerak uning uchun soqolni chiroyli qilish kerak qo'ygan odam soqolini chiroyli tekis qilib qo'ysin boshqa odam ko'rganda havas qilsin bu o'zini odoblari soqolni xinalash haqida hadislar bor tarab yurilgan toza qilib yuvilgan soqoli bor odamda tahoratni beshta farzi bor bilamiz soqol qo'ymagan odam to'rtta farz bor soqol qo'ygan odamda beshta farz bo'ladi beshinchisi soqolini masx qiladi u ham farz suv oxiriga yetmasligi mumkin buni yog'lab yuriladi chiroyli inson o'ziga qarab yurish kerak endi avvalam ko'p aytdik inson hayotidagi juda ko'p fe'llar amallar bor hammasi alohida so'raladi hammasi alohida masalan namoz o'qidi bo'ldi emas namoz o'qidi bo'ldi hamma shu odamga ishonish kerak shu odam hamma yo'qda ibrat qilib ko'rsatilishi kerak yo'q namoz farz savdoda rost gapirish ham farz birovdan qarz bo'lsa vaqtida to'lash ham farz birovni aldamaslik ham farz halol rizq topish ham farz namozni o'qiydi bu yog'i bittasiga ham qaramaydi ko'rganman namozxonlaringni undoq qilgan mundoq keyin degan gap shundan kelib chiqadi shuning uchun hamma ibodatlarni qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida qilib boraverishimiz kerak endi haligi yori yormi nima degan ko'rsatuvni ko'zim tushib qoldi deyapsiz tahlil qilib beryapsiz yaxshilab ko'rganga o'xshaysiz o'zi <laughs> o'sha ko'rsatuvlar har turli e, ya'ni televideniyalar ham anaqa bo'lib ketdi ya'ni mustaqil bo'lib ketdida hamma shunga pul reklama shou hammani e'tiborini tortadigan mavzu qilib yotishibdi bizni ham taklif qilishganda masala dolzar bo'lganda bordik yaqinda o'sha oila masalasida avval bir tiktokerlar haqida chaqirganda masala dolzar deb boruvdik keyin afsus qildik tiktokerlar e, u gapga kirmagan ekan keyin tiktokerni bloklab qo'ya qoldik o'zimiz <laughs> albatta bu e, yaxshilar tomonidan bo'lgan ishni aytyapman keyin o'sha joyga mutaxassis